हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स यहां पे देख सकते हैं C++ का एक प्रोग्राम लिखा हुआ है और इसमें मैंने नेम स्पेसेस का कॉन्सेप्ट यूज किया है और यहां पर आपको दिखेंगे एरे में स्टोर वो नंबर जिनका हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है यानी 30, 24, 12, 6 और 4 इन सब का एलसीएम हमें कैलकुलेट करना है तो ये कैलकुलेट करने के लिए ये प्रोग्राम लिखा गया है अब अगर इसको मैं यहां से सबसे पहले तो ये आउटपुट जो आया हुआ है इसको क्लोज कर देता हूँ और फिर यहाँ से इसको कंपाइल करवाता हूँ तो ये अगर प्रोग्राम में कोई एरर नहीं होगा तो ये सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया देखिए और फिर यहाँ पर जा करके इसको रन करवा देता हूँ तो ये रन करवाते ही इसका एलसीएम बता रहा है कि ये जो यहाँ पे नंबर्स लिखे गए हैं ये नंबर्स जो लिखे गए हैं इनका एलसीएम 120 होगा ठीक है